guys, bertemu lagi dengan aku Hari ini aku mau main permainan cacing atau worms door Jadi kalian bisa Jadi kalian pun bisa download dulu aplikasinya Di Play Store Terus kalian cari deh Worms door Ini nih Ini nih karena aku udah mau download jadi kita langsung main aja Oke okay guys jadi permainan itu kayak gini jadi permainannya tuh kayak gini kayak gini ada petinya ini isinya koin ya ada pengaturan ada latar belakang ada makanan kalau aku latar belakang sama makanannya biasa aja di sini lemari cacing ini untuk kita milih cacing jadi cacing ini untuk kita bertempur ada pengaturan ada wajah aku pakai yang biasa aja yang warna putih oke kita langsung mulai bertempur aku menarik cacing guys oh ini cacingnya oke guys jadi kita udah ngebunuh satu cacing Uh, ini ada cacing lagi guys, aku mau ngebunuh Mau bunuh cacing ini Wih, mati Sekarang aku mau nyari cacing yang besar Mana ya? Oh Sambil nyari-nyari cacing kita ngebunuh cacing dulu Sambil nyari cacing yang besar, kita bunuh beberapa cacing dulu. Oke guys, ini ada cacing lagi. Wih, dia mati guys. Hmm, banyak banget ya yang mau nabrak. Baik banget. Uh. Mana ya cacing yang besar? Wih. Oke okay, guys. Wih. Kepencet guys, sorry. Sekarang ronde kedua. Tekan mulai ulang. Jadi kalau kalian mau bikin video, terus misalnya ada iklannya nih, kalian tinggal matiin aja data seluler data seluler oke okay. mulai ulang kan tadi terus kita main lagi deh nih guys kita cari cacing lagi guys udah koin ih kenapa nggak kena aja uh. ya ya ya ya ya ya ya belum dikit lagi loh guys ya ronde ketiga Kita harus ngobrol cacing biar kita cepat besar ya, ini ada cacing tapi aku sekarang ronde keempat Masa tadi baru mulai langsung mati guys wah ini cacing nih cacing cacing cacing Ih, cacingnya mati guys. Eh. Kita bunuh. Mana cacingnya guys? Oh ini cacingnya. Wih. Sekarang ronde kelima. guys kita mau cari cacing biar kita bisa peringkat satu guys wih mati dua cacing guys wih keren ya ya ya ya ya ya dimakan yang tadi Yes, mati lagi kan. Untung aja nggak dimakan guys. Karena sekarang ronde terakhir, jadi kita harus benar-benar konsentrasi. Mana ya? Cacingnya kok nggak ada? Wih. guys, kita ambil yang ini. ya ya ya ya ya ya ya makanan makanan makanan Wih. ya yeah, dia mati. ya yeah, yeah, ya wih dimakan oke okay, guys kita ambil koinnya kita mau cari cacing nah ini ada cacing lagi guys tapi iya, ada makanan kita harus makan makanan ini terlebih dahulu dan sekarang kita waktunya membunuh cacing ini ada makanan iya dimakan ayolah ayolah ayolah wih mati juga kan Oh, ini mau kejebak guys. Ya kan dia mati. Wih, wih yang besar. Oke okay, guys. Wih. Ya. Berkejebak banget guys. mati-mati kita makan yang ini sekarang kita mau cari cacing yang besar tadi oh ini dia guys udah gak, gak mati-mati ya guys susah banget membunuh oh dia mati guys yang besar tadi aku aku juga nggak cacing nih guys makanannya nih kita makan banyak-banyak biar juga biar cepat besar nurun guys jadi ke 20 ke 21 kita membuat cacing ini ya dia kabur guys ya dia mati yeay gak ada cacing lagi ya kok masih ada mana guys cacingnya oh ini guys cacingnya ya dimakan guys Oke okay guys, kita mau bunuh. Wih, dia mati loh guys ini kayaknya mengepung kita guys tapi akhirnya dia yang mati hehehe Wih, cacingnya mati guys. Aduh cacingnya mati lagi guys. Nah. Aku banyak banget ya guys yang mau ngebunuh aku akhirnya dia yang mati haha kita coba untuk ngepung dia dulu guys kita lihat siapa yang mati dia atau kita wih dia yang mati guys wih hampir dikepung Wih, keren aku yang mati loh guys. Ini dia makanan-makanan. Ya, ya, ya, ya, ya, makan terus. Wih, ada makanan lagi loh guys. Ih, dimakan. Nih guys, aku mau ngomong yang ini guys. Mana cacingnya? Katanya aku belum cacing. Oh, aku lihat ice. Aku lihat, aku lihat cacingannya yang udah membunuh kita tadi. guys Nah, matikan, matikan, matikan. Oke okay, guys, jadi kita bunuh, bunuh, bunuh mati mati mati ih kok lama banget ya guys ya cepat cepat cepat cepat cepat kapan sih kamu matinya guys dia mati guys. Akhirnya. guys sekarang kita mengepung ini lagi Si dia mati lagi guys cincinnya mati lagi guys ini ada makanan mati guys <sighs> kita baru masuk ke posisi 8 thank you ya guys yang udah nonton videoku jangan lupa di like comment subscribe and share bye